beraiek etorri ziren bilatu nahi zutelako pixka bat herri baten lasaitasuna eta bera konkretuki aitak e, nahi zuelako etxe azpian lan egin. Eta berak esaten du, oza, broma da, baina berak esaten du nahi zuela eh, lan egin etxeko zapatilekin, ez? Gero ja, etxeko zapatiak kendu zituen eta eta beste zapatia jarri zituen, baina bueno, pues, herri batean e, lortzen duzu laguntza gehiago eta erresagoa da. Orduan beraiek hori nahi zuten eta ona etorri ziren eta ere bai pues, nahi zuten pues, e, bere alabaren jaiotza ez izatea er, hiri batean, baizik eta herri batean. E, ba, baku barri kupel gara, gure proiektua oinarritzen da ekodiseinuan. Guk egiten dugu lana da, ba, dekorazio elementuak eta produktuak sortu material biliekin. Nire eta normalean geratzen da tailerrean e, produkzio lana egiten, eta nik onera etortzen naiz, e, abartuzako co-working espaziora, osea, handiako man komunitateak e, sortu duena. Eta normalean hemen egiten duana da, pues, e, pixka bat, e, eh, ofizina lana, hemen pues, sorte hori daukagu eta eta lan egin dezakezu lasai asko e, internetarekin eta pantaila ditugu argia oso ona da gustu ematen du ona etortzea lana egitera ez eta gainera pues zaude jende gehiagorekin ez zaude hor zu etxean bakarrik herri batean proiektu bat sortzea eta aurrera eramatea azkenan bentaja asko ditu, ze lasaiago zaude, gertuago dituzu gauzak, ez ara mugitu behar, ez ara ez dituzu egin behar ezak izen kilometro zure lan e, espaziora joateko. Gero ere bai artistak eta joaten dira herrietara, inspirazioa bilatzena, pues eske herrian bat zaude denbora guztian, inspirazioa tortzen zaizu bakarrik ez. Plan Reactivar Navarra. Nafarroa suspertu. Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.